Hi, Hola. Hola, mí Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Mira, vamos a hablar de meditación y ahora estoy haciendo un retiro en casa de meditación con Kamala Shila. Entonces, Qué bien. Interesante, sí. Pues todos hemos tenido que aprender a hacer nuestra práctica o a través de la pantalla o haciendo retiros en casa, así que un buen momento de, de hablar de, de, cómo adaptar a, a, a, lo que pasa en la vida, ¿verdad? Y la verdad es que ah, yo estoy haciendo más o menos todas las mañanas la práctica online con el Buddhist Center Online y la verdad es que lo disfruto bastante. Pero bueno, ya estamos en el momento presente y tenemos que hablar un poquito del pasado, ¿no? Presentarnos. ¿Quién eres? Pues, pues bueno, soy Paramachita, soy miembro del Colegio de Preceptores Públicos y aprendí a meditar eh, en el Centro Budista de Londres, el LBC, eh, en 1982. Eh, estuve ahí, ahí me hice mitra, ahí conocí a ti y nos hicimos amigas y hemos estado amigas desde entonces y hasta compartir mucha, mucho, mucha de nuestra vida aquí en España, donde fuimos a, en 1992, así que este año cumplo 30 años aquí en Valencia. Entonces nos conocemos 40 años Exacto. Y fuimos y vivimos juntos antes de Valencia también. En comunidades ahí en Londres, en Samayatara y aquí mm. en Valencia, sí. Así que una, una relación multifaceta. Sí, sí, muy larga y muy, eh, ¿cómo se dice? Muy, em, a mí me ha dado mucho mi amistad contigo. Pues sí, a mí también. Y ahora en el, en el colegio también juntas es otro aspecto más ¿no? de nuestra vida en la orden, en el Dharma. Y bueno, ¿y tú? Cuéntame un poco, cuéntanos. Soy mí y vivo ahora en Glasgow, en Escocia, y vuelto, que es donde aprendí a meditar en el 1977. No, ya has hecho un círculo, has puesto. Exactamente. Vivía 40 años fuera de Glasgow y hace un par de años volví. Y bueno, estoy disfrutando mucho de estar aquí, aunque he encantado todos los lugares donde he bebido y la gente con quien he vivido. Entonces yo aprendí a meditar aquí en Glasgow, pero la verdad es que a mí no me interesaba <laughs> mucho la meditación. Cuando yo aprendí a meditar era porque había ido al centro para conocer más el budismo, como la filosofía y tal. Pero también sabía que quería cambiar mi mente, cambiar mi vida. Había visto en cartel que dijo cambia tu mente, cambia tu vida o algo así. Y fui a, escuchar unas eh, conferencias mm. eh, y la verdad es que meditación me parecía muy aburrido <laughs> realmente, hasta que me convenció mi amigo Damarate que mm. sería bueno aprender a meditar. Si, estaba, si realmente tomé en serio mi práctica de budismo, hay que meditar, me dijo. Pues Tamarati tiene mucho que ver con, las dos, porque creo que para mí también eh, él hizo mucho de, las, de la publicidad en, el LBC y, a mí también me atrajo un anuncio para el curso de meditación que hice, que era un huevo a punto de abrirse, ¿no? con, el polluelo saliendo, y e, era breakout, o sea, romper y escaparte, ¿no? Y eso, ese mensaje eh, fue muy, muy fuerte, porque tampoco estaba especialmente buscando meditación. Yo estaba en, en busca del Buda, eh, ah. me di cuenta. Pero mi primer paso era la meditación y también capté ese mensaje rápido que tenía que meditar para, en cierta manera, descubrir el Buda. Y antes de ordenarte, supongo, tenías que tener una práctica lo que se llama efectiva de, meditación. ¿Y para ti, qué quería decir eso para ti? ¿O qué, mm. y ahora incluso, ¿qué quiere decir? Sí, pues supongo que sigue teniendo el efecto. Em, pues eh, en cierta manera, como la meditación fue siempre difícil, no puedo decir que tuve muchas experiencias dichosas, de éxtasis, ni nada así. fue muy difícil me conectar con, por ejemplo, la enseñanza de Diana, al menos al mm. principio. Ahora es, diferente. Em, pero los efectos de la meditación los tenía realmente fuera de la, meditación. Por ejemplo, haciendo la práctica de metabhavana, em, era siempre como que pues pues sí, ¿qué es lo que tengo que sentir? ¿Qué es lo que tengo que hacer dentro de la práctica? Pero fuera podía sentir el efecto de la meditación de verdad, ¿no? Simplemente al haber conectado de alguna manera con meta, cambió absolutamente <laughs> todo mi, perspectiva sobre los demás, el, mundo eh, y, mí misma. Entonces, este quiere decir que la práctica efectiva lo notas en la vida más que en, sentado encima del cojín para ti. En, mi caso, la mayoría de las veces, aunque, claro, tengo que decir que hay, ha habido momentos en que, por ejemplo, mi práctica, digamos, básico en estos momentos es, es, simplemente sentado, ¿no? Y que pues ahí pues estoy experimentando la impermanencia, la insustancialidad y pues algo de tuca Y entonces estoy aprendiendo algo transformativo realmente a través de experiencia directa en mi cuerpo, en mi, en mi experiencia directa. ¿Y lo disfrutas? Es difícil decir, no sé si lo disfruto, la verdad. <laughs> pero sí que hay un efecto, eso es lo que puedo decir, que, que, no puedo tener mm, la perspectiva sobre el mundo sin lo que hago en la meditación, pero disfrutar bueno, tú me has dicho muchas veces, el punto no es meditar por gustarte en la <laughs> meditación, es, es por otra razón, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando leí yo no me acuerdo dónde, pero eh, Banti dijo en alguno de sus libros que no meditas para sentir bien dentro de la meditación, sino para transformarte. Me acuerdo pensando, ay, qué bien, ¿no? <laughs> me alegro. Porque yo tampoco en principio me sentí para entrar en estados de mucho gozo, en mm. principio. Este sí fue cambiando a lo largo de los años, mm. pero en parte porque yo tenía eh, en mi pasado, en mi historia, trauma. Entonces, cuando yo empecé a meditar, salió el trauma también. Y creo que a veces este puede ser como algo que impide un poco el gozo de la mm. meditación. Pero sabía que fue, que aunque no estaba disfrutando, por decirlo, sabía que también era algo que necesitaba vivir sí. Sí, supongo que pues disfrutar o no disfrutar de la meditación tenía que ver con, con lo que pensaba eran distracciones, que lo que no, eh, no podía meditar porque estaba siempre distraída y que hubo un cambio, especialmente preparándome para ordenación, en que me di cuenta de que las distracciones eh, no eran distracciones en realidad, era la materia prima de mi mente y que cierta, en cierta manera cambió mi, respuesta a ellas. Era, lo que sí disfruto ahora es mirar mi mente y ver qué pasa. Y a veces me fascina, a veces me aburre, a veces me enfada, <laughs> pero es siempre <laughs> interesante, ¿no? Y eso, el, el disfruto de, disfruto de la meditación de esta manera, ¿no? Simplemente interesándome por mi mente. Sí, la pauta que estamos hablando no es simplemente meditación, es también entrenar la mente, ¿no? Entonces creo que lo que estás diciendo es muy importante, que hay maneras de, por ejemplo, la curiosidad de qué te está pasando en la mente es como un primer paso en cambiar lo que pasa en la mente, ¿no? O a veces ni siquiera cambiar, sino eh, disfrutar o aprender de lo que está pasando. Mm. Sí, exacto, mm. exacto. Em, y, y, para ti los retiros han sido muy importantes, ¿no? Especialmente retiros en solitario. Has tenido mucha experiencia en, en eso. Sí, aunque como creo que ya sabes, es que en principio no me salió fácil los retiros en solitario tampoco. Es que las primeras dos o tres que hice yo <laughs> era horroroso porque tenía muchas memorias, recuerdos, experiencias físicas muy desagradables y tal. Pero este cambio en un momento y eh, me acuerdo que durante unos años fui no de solitario, sino de duo, <laughs> no sé cómo lo dirías, pero con mi amiga da, eh, mm, Y mm. pasamos juntas, hacemos nuestras cosas por separada, pero meditar juntas por la mañana, cenar juntas y tal. Y creo que este me ayudó como un paso. Porque yo sé que, por ejemplo, tú y yo trabajamos mucho con las personas en México o en Venezuela. Y yo sé que es mucho más difícil en este tipo de mm. cultura hacer un retiro solitario porque no hay tantos lugares donde particularmente las mm. mujeres pueden ir y sentirse sal, em, segura. Sí, mm. sí, es verdad. Pero creo que es importante que por lo menos que buscan, buscamos maneras para apoyar, incluso siendo cortas, ¿no? Pero tener por lo menos esta experiencia de cómo es estar completamente a sola, ¿no? Sí. Sí, bueno, en retiros en general también me dan esa, experiencia, aunque estoy con otras personas, me experimento de otra manera, eso está claro. el valor de los retiros es simplemente pues retirarte de todos esos estímulos normales y, la meditación, la experiencia es completamente diferente, ¿verdad? Sí, esto es interesante hacer ahora como en retiro en casa, mm. porque claro, aquí en <clears throat> casa tengo mis libros, tengo todas mis distracciones, por decirlo, los tienen, las tiene aquí, ¿no? Entonces los tengo aquí, entonces estoy intentando, por ejemplo, no ir a buscar las medias sociales, Twitter o lo que sea, ¿no? Y leer un poco más poesía y cosas en mm. vez de leer mm. los libros detectivos, que es lo que a mí me <laughs> encanta, o ver un programa de horror o <laughs> algo, estoy intentando. Porque claro, es que la meditación afecta a tu vida pero lo que haces en tu vida también afecta bastante a tu meditación. Sí, sí, mm. sí. A veces cuando estoy en medio de, todo y no puedo estar en otro sitio, a veces simplemente eh, reflexionar, ¿no? De sentarme y reflexionar, ¿no? Cuánto tiempo he pasado con mi teléfono móvil o, mm. mirando esto o distrayéndome de alguna manera, como dices, ¿no? Y simplemente ser consciente de eso y, y de esta manera con esto puedo dejarlo de un lado y la meditación es diferente. No está siempre desde, oye, no, Sí, porque tú vives en una ciudad bastante ruidosa. <laughs> Muy, muy bien. <laughs> Mucho ruido, sí, sí, hay que aprender a, a, a poder mm. sí, estar tranquilo por dentro, ¿no? en medio de, la ciudad. Yo creo que ese es el valor de la práctica que tenemos en Triratna, realmente, que incluye la meditación y los otros aspectos. Para mí es valiosísimo. Mm, mm. Bueno, has dicho que tu práctica ahora es más bien simplemente sentada, ¿no? Y reflexionando y tal. Mm. Pero a ti te gusta ir vas de retiro bastante, ¿no? Intento hacer tantos como pueda, ¿no? Y que os de la orden, fines de semana de la orden, o incluso dirigiendo retiros para mujeres que han pedido ordenación, siempre es una experiencia y que una oportunidad de realmente. ¿Y cómo, este cómo afecta tu meditación? Ah, pues siempre, pues eso, lo que hablábamos de, de disfrutar, porque en retiro es otra experiencia. Entonces, pues me ayuda a recordar esas experiencias cuando estoy aquí escuchando los vecinos o, las campanas de la iglesia <laughs> que, me quiere sacar de mi meditación. Pero recuerdo que, bueno, soy capaz, puedo, ¿no? He tenido experiencias muy, muy gratas y eso me ayuda mucho. Pues yo creo que hemos pasado nuestros 10 minutos, ¿no? yo creo que sí, aunque estoy pasándolo muy bien hablando <laughs> contigo de <laughs> esto, que, no, en realidad no es mi favorito, el tema favorito en todo mi mandala de prácticas, pero me ha gustado mucho eh, realmente poner el ojo en la meditación. Pues Ojalá que sirva. Sí, porque la verdad es que es muy importante lo de cambiar la mente de la manera que podamos, ¿no? Es como central, crucial en nuestra práctica. Bueno. Sí, Me recuerda, hablando de anuncios, pues uno que usamos bastante aquí en Valencia, cambia tu mente, cambia tú mismo, cambiar el mundo. Sí, es lo que hace falta. Bueno, gracias. Gracias a ti. Chao. Buenas tardes. Chao.